तेरा इधर बने नाच में खुश रही ओई दा दे जबरदस्त नाच खुश रही हमरा पक्की के ये दादे नाच खुश रही ए को खुश रही मैं ओई दा तेरे में गम का इतला पे सड़ाई उरे उरे परियोत का ये ओ ताई के तेरे में गमों का होदी रे ये पीर दा पे देखता वेर वाला वो साचे वेर पैसे ला के उधार पता हो ना वो को जिदाई पे बीचे रे हां ए Itelifanu kupata unauka. Ah, unauka. Eh, vervede wano fazi ka demna pa test test mauta huya jita mota huya jina. Liski प्रयोग का हाँ, वाले की अग का वा इंशाल्लाह इंशाल्लाह दाब कुरेडी में इंशाल्लाह वन दामरा वेनो कुरेडी तो पाता था उन आउको देर दे कुरेडी देर में कुरेडी तो को पोस्ट वाले रे दान कुरेडी लगा ना कुरेडी बचा ताऊ में जदम में दिन ठीक में नहीं उला ना तगला दी था ना मैं तगला था સાચે બેર દેવાન અ પીરા ચેરે યે વેરવાને પીરતા છે ઇન્શાલ્લાહ વાવી આવ્યો માશાલ્લાહ વાવી આવ્યો ઓ સાબ મે વેરવાલા કના તરસા જે વેર દેવાને તરસા પીરાજી અસલામ વાલેકુમ વાલેકુમ સલામ સરંગે જોના શિયે બાર બાર યાલી શિયે સિયા સાઈદા તા મલકરા મે દા પનાસી દર્દ નાસી ખુરેરી ઇન્શાલ્લાહ Mashallah, da, da. mashallah, nasve rekhi. Damme că damme mamme poate ușa. Uie gora dai beruna da, ta. Inshallah regmașe. Mure nu Inshallah.